40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Heute Tag Nummer 11. Today we have day number 11. Und wir wollen heute äh, ein Gleichnis zusammen anschauen. And today we want to look at the parable. Das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. And it's the parable of the ten uh, virgins. Und Jesus äh, macht hier ein Gleichnis und zeigt uns, wie ist das Reich Gottes heute. And Jesus uh, pack the whole thing into a parable and shows us how this is functioning today. Und wir wollen zusammen lesen in Matthäus Kapitel 25. And now we want to read together in uh, Matthew chapter 25. Äh, Vers 1 bis Vers 13. Verse 1 to 13. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. Then shall the kingdom of heaven be likened unto then virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Fünf aber von ihnen waren töricht, fünf aber klug. And five of them were wise, and five were foolish. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen ähm, ja, und nahmen kein Öl mit sich. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. But the, Oh, but while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht hinaus ihm entgegen. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Da, äh, da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen, äh, unsere Lampen erlöschen. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. Die Klugen aber antworteten, sagten, Nein, damit es nicht etwa ähm, für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you but go rather to them that sell and buy for yourselves. Ähm, als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und äh, die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. And while they went to buy, the bridegroom came and they that were ready went in with him to the marriage and the door was shut. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Afterwards came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. Er beantwortete und sprach, Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour. So gibt es hier ein Gleichnis, das Jesus uns zeigt. Uh, wherein the Son of Man cometh. Here the Lord shows us a parable Uh, about the wise and the foolish merchants. Und dieses Gleichnis ist ganz wichtig, wenn wir das Reich Gottes verstehen wollen. And this uh, parable is very important if we want to understand kingdom of God living. Jesus sagt, es Jesus ist, says, es ist wie, ein, wie ein Reich. It's like a kingdom. Und dieses Reich ist verglichen mit zehn Jungfrauen. And, and this kingdom is uh, similar to ten virgins. Fünf davon sind klug, fünf sind töricht. Five are, are very wise and five are Unwise. Wir wünschen dir, dass du zu den Klugen gehörst. And we <laughs> wish that you belong to the wise virgins. Und dass ab heute du immer zu den klugen äh, Jungfrauen gehörst. And from the, today on, you always will be a wise virgin. Aber was braucht diese, diese kluge Jungfrau? But what does this uh, wise virgin need? Und Jesus erklärt uns das hier. And Jesus tells us this here. Die fünf haben Öl mitgenommen. The five took oil with them. Aber die Törichten nicht. But the foolish ones did not take any oil. Sie waren nicht so richtig bereit. They were not really ready. Sie waren nicht vorbereitet. They were not prepared. Und dann kommt dieser Moment. And then comes this moment. Sie warten auf den Bräutigam. They wait for the bridegroom. Der Bräutigam, er, er ist wie Jesus heute. Wir als weltweite Gemeinde, wir warten auf den Messias Jesus Christus. And we, the worldwide uh, uh, uh, fellowship of Christians, are waiting for the coming of the bridegroom und, Jesus Christ. Und in der weltweiten Gemeinde gibt es fünf Törichte und fünf Kluge. And Jungfrau. even in this worldwide uh, community, mm. there are five wise and five uh, foolish virgins. Manche haben Öl, manche haben kein Öl. Some have oil, some don't. Aber was ist dieses Öl? What is this oil? Öl bedeutet eine Gemeinschaft und eine Verbindung mit dem himmlischen Vater. Oil means connection with the heavenly Father. Eine Beziehung, die ununterbrochen ist. A relationship that is uninterrupted. Öl ist auch manchmal ein, ein Bild für den Heiligen Geist. And oil is also a picture for the Holy Spirit. Eine Beziehung mit dem Heiligen Geist. A relationship with the Holy Spirit. Und ich möchte dich ermutigen, dass du eine Beziehung mit dem himmlischen Vater aufbaust. And I want to encourage you to establish a relationship with the Heavenly Father. Dass du immer bereit bist. That you constantly are ready. Egal wie, wie spät es ist. No matter how late it is. Egal wie, wie die Umstände sind. No matter what the circumstances are. Aber du bist bereit für Jesus Christus. But you are ready to receive Jesus Christ and to walk with him. Und dann lesen wir hier. And then we read here. Die Törichten wollen Öl haben von den Klugen. The, the foolish virgins want to have oil from the wires. Und die Törichten, die haben kein, die haben kein, kein, kein Öl. Uh, but the, the foolish ones, they don't have oil. Und da müssen sie weggehen, um, um Öl zu kaufen. Then they had to leave to buy oil. Und hier steht drin im, im, im Vers 11, später kommen auch die törichten Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. And we read in Matthew 25, Afterwards came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. Und er antwortete, wahrlich, wahrlich, ich kenne euch nicht. And he said to them, Verily I say unto you, I know you not. Mm. Und dann kommt hier die Anweisung von Jesus für die weltweite Gemeinde. And now comes the call that Jesus has for the worldwide community of was, saints. Was können wir also lernen? What can we learn? So wacht nun. So uh, watch, watch. Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. For ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Das ist die Botschaft, die wir haben für heute. And that is the message we have for today. Bitte sei wachsam. Please watch. Sei wachsam, denn du weißt weder Tag noch Stunde. Be alert, because you don't know the hour nor the day. Jesus könnte heute kommen. Jesus could come today. Er könnte morgen kommen. He could come tomorrow. In zehn Jahren kommen. In 10 years. Wir wissen es nicht. We don't know it. Wir wissen weder Tag noch Stunde. We don't know the day, we don't know the hour. Glaub niemand, der dir den Tag und die Stunde sagt. And don't believe in people that tell you the day and the hour that Jesus is coming Jesus back. sagt, wir wissen es nicht. Jesus says we don't know it. Aber wir haben eine Aufgabe. But we have a, uh, we have a, a, a calling, wir a task. wachsam sein. We need to be alert. Ich möchte dich ermutigen, dass dein Herz wachsam ist dem Reich Gottes entgegen. And I encourage you to hold, to keep your heart alert for kingdom experiences. Lass dich nicht ablenken mit diesen äh, Aufgaben der Welt. Don't uh, allow the, the, the, the scores of the world to, to sidetrack you. Mit den ganzen Dingen, die die Welt gibt. All these things that the world can offer. Das Allerwichtigste ist das Reich Gottes. The most important is the kingdom of God. Und seine Gerechtigkeit. And his righteousness. Und wir wollen trachten nach dem Reich Gottes we und seine Gerechtigkeit. Watch, we want to be alert for his righteousness, seek his righteousness and his kingdom. Wir wollen bereit sein, wenn der Messias kommt. We want to be ready when the Messiah is coming. Genug Öl in unseren Lampen haben. We want to have enough oil in our lamps. Eine Beziehung mit dem himmlischen Vater. And have a love relationship with our ja, Father. Mit dem mit dem Heiligen Geist. With the Holy Spirit. Und ich möchte dich ermutigen. And I want to encourage you. Im Vers 10 kommt eine wichtige Anweisung von Jesus. In verse 10 there's a very important uh, message from Jesus. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, die Tür aber wurde verschlossen. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Ja. Die Wahrheit ist, The truth is, dass eines Tages wird die Tür verschlossen. One day the door will be locked. Und Menschen, die nicht bereit sind für Jesus, And people that are not ready for Jesus, für sie wird es zugemacht. For them it will be closed. Heute ist noch alles offen. Today everything is still open. Wir haben noch Gnadenzeit. We still have a time of grace. Wir haben diese Zeit, wo wir zu Jesus kommen we können. Have this time where we still can come to Jesus. Heute noch kannst du dich entscheiden für Jesus. Even today you can still decide yourself for Jesus. Heute kannst du ganze Sachen machen mit Jesus. Today you can make uh, uh, 100% <laughs> ja. connection with mm. Jesus. Und ähm, schieb es bitte nicht raus. Don't postpone it. Die törichten Jungfrauen haben gedacht, irgendwann wird yeah. schon klappen. And the, the foolish virgins thought, well, some of, one of these days it will work out. Bitte, bitte nimm es ernst. Please take this serious. Und eines Tages sagt Jesus, wird die Tür verschlossen. Because Jesus said one of these days the door will be locked. Aber jetzt haben wir noch die Zeit der Gnade. But now we still have this time of grace. Wir haben diese Zeit, wo Jesus dich einlädt. We we have this time where Jesus is inviting you. Und ich möchte dich ermutigen. And I want to encourage you. Dass du zu den fünf äh, äh klugen Jungfrauen gehörst. And I want to encourage you to belong to the five wise virgins. Hab genug Öl dabei. Always have enough oil in your life. Sei bereit. Uh, be ready. Wenn Jesus wiederkommt, When Jesus is coming back, dass du sagst, Jesus, ich bin dabei. Then tell Jesus, I am with you, I'm ich ready. habe literweise Öl dabei. I have many, many liters of oil weil with ich, me. Weil ich immer bereit war für dich. Because I always was ready mhm. for you. Und ich wünsche dir von Herzen, wenn der König kommt, coming, wenn der Bräutigam kommt, coming, dass du dabei bist. Wir sind bereit. Wir haben genug Öl da. Amen. We have enough ja. oil. Und wir, deswegen ermutigen wir euch, dass ihr auch genug Öl dabei habt. Also dass, ihr, dass ihr zu denen gehört, zu den klugen Jungfrauen. Jesus liebt dich. Jesus loves you. er lädt dich ein. And he's inviting you. Mach ganze Sache mit ihm. Make a 100% connection with him. Und nimm das Reich Gottes. And take the kingdom of God. Und trachte zuerst nach seinem Reich. And seek first his kingdom. So wichtig. It's so important. Dann macht das Leben echt Sinn. And then mm. life makes sense. Und vergiss niemals. And don't ever forget. Du bist höchst begünstigt. You are highly favored. Tief geliebt. Deeply loved. Und mächtig gesegnet. And powerfully blessed.